بخوابین بابا بخوابین منو زن پسر جیش بابا <laughs> چی زدی به اینا پوری بابا Oli oli. GG. Iya, bercak. Wah. داشت دیگه چند تا رو بزنم نه تیم ریده نت ریده خواهر این بازی رو با اوف میتونم بگیرم بگیرم تو دست حالا بگیرم تو دست که <laughs> بذار کمپر کس شرطم داداش دارم میدوام صدا پا بگیر نوب کمپری دارم میدوام نوب سگ صدا پا بگیر روبات یکی دیدم اونجا اونجا هیلش نصف شد خوبه چیزی؟ الان از دستشی راستی میخواد بیاد دیگه دیدمش مولی شده اسکل واسه تو مولی اوکی. تا بریم پمپ بنزین واسه نه همینجا فست بزن راستی که خوابیده باشه دیپ بخوابین بابا بخوابین نوزم پسر جیش بابا <laughs> چی زدی به اینا پوری بابا وسهولة طاقتك راستته که کلوزته اوت ای خدا خب آقا دمتون گرم تا اینجا ویدیو من را بودید مرسی از حمایتاتون لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره زنگوله رو فعال بذارید هر روز کلی ویدیوی خفن داریم تا ویدیوهای بعدی عشقید بدرود